维新花园，维新 Garden。游乐场响日科乜打利率。r e f o r m a t o r y Road，门牌六十五号，近住小童监房，果树，电话号码系四六七八，乜话，阿爷你有冇搞？捻错，乜有条街叫做阿科乜打利率 r e f o r m a t o r y Road，乜冇啊？ 你都按旧旧行路上广州旧摆阿开乜打利率？Reformatory Road 咪今日叫做金文泰律 c l e m e n t e Road 嗰条马车路咯，成条由北边冇吉之马。Bukit Timah 嗰间怡安工艺学院，Nean Polytechnic，直直去到西海岸尽头，足足有三支碑路。 你都唔肯识点出嚟世界嗰个维生花园，维生 garden 个老细系陈维生先生，佢响巴西班阳，巴西班阳另外仲开咗间维生酒店噶呢间维生花园，维生 garden 就响中华民国十八年八月十日礼拜六开张。 果树、青山、绿水、山水涟漪，有亭台楼榭、茂林秀竹、灌木丛林、花坛种满奇花异卉。佢仲有个小型动物园，养斑雀仔、兔仔同马骝。比的情侣嚟呢？树游花园，谈情说爱，又有个大池塘，可以钓鱼。 或者搵埋条女，餐艇仔罂下罂下，几品烟银梳干鸭，可以开房打翻场友谊波，屌到腰酸背痛，周身冇力。去佢间海鲜酒家吔点心，有酒菜、斋菜啦、粉面供应。阿爷间嘢个位咁捻格舌，嗰个老细开响度都傻噶。 你阿陈维生先生都唔傻噶，佢每日响小波水仙门佢家机开嗰间维生茶室，有堂大羅呢车，再你班客入去加码等车果子，讚埋你果杯个遮添啊！依家就变咗金文泰公园，不过花草树木就唔多变。 只係冇咗一堆商業機構嚟揾你銀紙啫。